davno vrijeme, kad je Joža bio lačan. Kad je Joži bilo zima, se domisli da ima nomu. Jože, lepi otrok, si mi priša. Imam problem. Čaj, si lacan? Da. Jala, šuče, ćeš pojest nešto? Da, da. A imam malo maneštri. Aj, brajža starost. Da, Ću, ću, samo ti sedi, sedi ti, sedi, sedi. Da, da. sad ću ja ti dones. <coughs> <coughs> <coughs> ćeš jest, ješ se da, samo ću ti to ne spija, cekaj malo. Ja, ja. Evo ti, evo ti žlica, evo ti. Joj. Ja, super, gleda. Je, ja, ja me do branke, je, ja sam prvo se puni dvo pijata pojala, ala i moju troki. A, vrajža starost. Si jo! Si, ćeš još jednom pijat, ti ne Neka, hvala, hvala bako. Ah, aj, viš kako si bila, bilacan. Aj, aj, aj. Mogu ja, ovaj, bako, sjedi ti, vidi, molila si se pa da završiš. Evo. A, evo, e, sad ću, sad ću, eh. ma ne pomore niš, se kosti me bolo. Aj, brižna ja. Mogu ja to odnijeti? Moreš, moreš. ništa bako, idem ja. Sad daj Ma da. Ala šusu, stoj mi dobro. Hoću, hoću bako, i ti. je Joža Poji šta će pat malo freške arije, pa je naša, svojega štabelek pretela, na dolina. Jože, naša sam sanja tu noć. Nešto strašno. Strasno? Nešto tebe. Štrašno, ne štrasno. Šta se sanja? Voda nam se sva zgadila. Šta Ma neštra nam je šlap. A bevanda tek. Šta? Svi smo dobili Rigoleto. Oh, ne! Igrote na bubregi. Ne, ne, nemoj. A ti si prvi umra. Jo! E, ali ja imam, ja imam rješenje. Pa možda, možda možemo otići na internet. A, na onu mrežu? Da, ali nama lozinku promijenio. Мах ćemo zakrpat nešto. Gdje si budala? Pa čula sam za jedno mistično mjesto, ali ne znam, nisam nikad bila, možda je strašno. Što misliš? ne. A što misliš? Ništa. Homo. Da probamo. Homo. Šu, za bevandu. I to. Ajde. Izgleda strašno. Ja, Anka meni. Hajde uči. Hodi ti, bliže si. Ja ću otvoriti i ući. Samo hodit, šup, šup. Nađi nešto za onu vodu. Ča, ono za ekologiju. Ugle, to bi moglo biti nešto. Ovo još niste znali. Tri nevjerojatna koraka kako očuvati okoliš. A vidimo, pošli nam pomore. Ne pustite da voda curi kad ju ne koristite. Zašto? Čaj, ja znam. Šudaj. Bacajte smeće u kantu za smeće. U kantu za smeće. Šerlok. Štedite papir. Ne znao ti to? A nisam. Sada znam. Valja. Ovo je prelagano. A, ćemo rjovat pas bevandu. To nadali! Da vrati ovo gdje je stajalo. Nek se još neko obrazuje. Da se druga dica navade. Ajde, idemo odavdje, ona mene još plaši. Šušu, se. Ej, Hej! Tri. Ni to za mene Kako se suđujete bacati to smeće na pod? Pa čak govoriš? Če vas ni sram tako hitač kovace na pod? Ma pa pa čak, ćeš ti meni mola govorit, ma molim te, ma daj poberi se, ma čak, ma molim te, ma da te ne... Aj! Noša, homoća, homoća, poberimo to e, i homoća menestru. Te, E, si bolje. To!